les prix تاع الدجاج هاد الايام c'est des prix vraiment اللي كيما نقول لك اللي jamais كيما نقول لك لحقوا لهذ الدرجه على كل حال اي سي دو او مونك دو بوسان الفلوس اللي راهو ب 18000 180 دينار plus l'aliment de bétail الاعلاف اللي راهي تقريبا 700000 السبب هذا هو السبب باسكو الناس الفلاح الصغير أه، نقدروا نقولوا خلاص الفلاح الصغير وديسبارا ما كانش خلاص il n'existe plus de petits éleveurs parce que علاش هي الانتاج الانتاج تاع اللحوم البيضاء هذه تسمى كانوا ناس اللي يربوا الكميه الكبيره بصح الانتاج 80% تاع الانتاج هما الفلاح الصغير هو اللي يمدو الفلاح الصغير بهاد الاسعار تاع الاعلاف والصيصان يعني لو بوسان الفلاح الصغير ما يقدرش يخدم الور اوتوماتيكمون او غالق او حابس لهذا نلقاو روحتينا باللي طحنا في الفخ تاع العرض اقل من الطلب يعني الطلب بفوق العرض ومازال الازمه آه، راحت الى كملت هكذا راح تكبر الازمه ومازال راح تقدر تروح هكذا حتى لافان تاع العام